放那边好了，嗯，哇，go go go，一一战士，勇敢向前冲，篮球在那里。不喜欢篮球。嗯，投篮，go go go，一一战士投进，哇！换你的好不好？换我。要投进哦。好。 s t e p e Curry，耶！哇，投进！换你，你再投，我给你录影。投，没有进。 <laughs> 这里好玩吗？好玩。差一点点。投。灌篮。 换你了。好。好。嗯。换我，投进。我，我啊啊啊啊！看 <laughs> 我，投进。耶！哦，这样。爸爸，你看呢？好。哇，换你投进来。你看。嗯。 噔噔噔噔噔噔噔噔哇耶！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔再等下可以直去开工嘞啊！这个啊，嗯嗯。嗯噔噔噔噔。 嗯，那的呢？等，哇！换你了，阿爸换，换你了。哎，就好啊。嗯，哒哒哒等，对，就这样玩。